petite balade à vélo. Il était très, il très beau. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Est-ce que cette vidéo va vous plaire. Allez, donnez-vous la main. Donnez-vous la main, là. Bon, vite. C'est <laughs> pas sa bonne main. Oh, une fois. de me voir pas dans une voiture. Donc je vais aller faire nous bientôt. Filmer la nouvelle vidéo. Et je profite de cette vidéo pour vous dire ça. je pense que ça vous sens, une fois de vidéos, euh, des vidéos de voiture, quoi.